අයිබෝවන් සුබෝදෑසනක් සත්‍ය මධ්‍යස්ථ අපක්ෂපාති ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණය ප්‍රමුඛයා සියතු දෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි ආරම්භ වන්නේ මමුදේශානින්ව ගෙදර ප්‍රථමයෙන් සිරස්ථල. ප්‍රතිබියූහ ගතකරණයේ තවත් එකඟතා මැයිවල. රජයේ මර්ධනය පරාජය කරන්න සියලු දෙනා එක්වන්න සජිත්ගේ නැරයුම්. අලුත් අවුරුද්දේ අනතුරු වලක්වගන්න අවධානෙන් කටයුතු කරන්න පුෂ්පයිල්ලයි.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 පුණ්‍යකාලයේ අපරභාගය තුළ තමයි අලුත් අවුරුද්ද උදාවෙන්න නියමිත. හෙට අලුත් අවුරුද්ද පිළිගන්න හැමෝම බලාගෙන ඉන්නේ බොහොම සතුටින්. දාහතරවනිදා පුණ්‍ය කාලය යෙදලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. අප්‍රේල් මසදා හතරවන සිකුරාදා පූරභාග අටයි තිස් පහේ සිට එදිනම අපරභාග ඒකැනෙ රාත්‍රී කාලේ නවයයි විසි තුන දක්වා පුණ්‍ය කාලේ යෙදිලා තියෙනවා. අප්‍රේල් මස 14 වන සිකුරාදා පූර්වභාග 8:35ට පළමුව ආහාර පාන ගෙන සියලු වැඩ අතහැර ආගමික වතාවත්වල යෙදීම ඊටාම සුදුසුයි. පුණ්‍ය කාලයෙන් අනතුරුව තමයි ආහාර පිසීම, වැඩ ඇලීම, ගනුදෙනු කිරීම සහ ආහාර අනුභවය සිද්ධ වෙන්නේ. අපි මුලින්ම යොමු යමු ආහාර පිසීමේ නැකත වෙත. අප්‍රේල් මස 14 වන සිකුරාදා අපරභාග 3:29ට විචිත්‍ර වර්ණ වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දකුණු දිශාව බලා ලිප් බැඳ ගිනි මොලවා දීකිරි මිශ්‍ර කිරිබතක්ද තල සහ විලඳ මිශ්‍ර කැවිලි වර්ගයක්ද පිළියෙල කර ගැනීම මැනවි. වැඩැල්ලීම ගණුදන කිරීම හා ආහාර අනුභවය. අප්‍රේල් මස දා හතරවන සිකුරාදා අපරභාග පහයි පහට විචිත්‍ර වර්ණ වස්්‍රාභරණයෙන් සැරසී දකුණු දිශාව බලා සියලු වැඩ අල්ලා ගණදනකොට ආහාර අනුභව කිරීම ඉතාම යෝග්‍ය වනවා. අලුත් අවුරුදු නිවාඩුවත් එක්ක මේ දිනවල නිවාසවල සියලුම දෙනා පවුලේ එකට ජීවත් වනවා. මේ නිසාම සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීම ඊටාම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් බවයි කොළඹ ජාතික රෝහලේ ජාතික හෙද පුහුණු කිරීමේ නිලධාරිණී පුෂ්පා රම්‍යානිද සොයිසා ප්‍රකාශ කරන්නේ. අවධානයෙන් කටයුතු කළොත් අනතුරු 100%ක් වළක්වා ගන්නට පුළුවන් කියලයි ඇය පෙන්වා දෙන්නේ. උත්සව සමය කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අනතුරු ඉහළ යන පුළුවන් කාලයක්. ඒ නිසාම තමයි මහපාරේ අනතුරු, නිවසේදී අනතුරු, හිංසන ක්‍රියා, ගිනිකෙලි අනතුරු වගේම ක්‍රීඩා අනතුරු ඉහළ තත්වයකට යන්නේ. ඔබ හොඳට මතක තබාගෙන මේ අනතුරු අනිවාර්යයෙන්ම 100%ක් වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ඔබ මහපාරේ විනය නීති රීති කරුක පුරවැසියෙක් හැටියට ගමන් කරන්නේ නම්, සියලු මාර්ග නීති රීති අනුගමනය කරන්නේ නම් අනිවාර්යයෙන් මහපාරේ අනතුරු අවම කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම අව කරන්න හැකියාවක් තිබෙනවා මේ අලුත් අවුරුද්දට ඔබට ලොකු වෙනසක් කරන්න ගන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම අද තමයි නිවසේ අවට පරිසරය හැමතිස්සම ආරක්ෂිත ස්ථානයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න. දරුවන් පාසලේ නිවාඩු කාලයේ ඉන්නේ දරුවන් ගැන ඔබ සැලකිලිමත් වන්න. විශේෂයෙන් මේ කාලයේදී ක්‍රීඩා අනතුරු ගැන හුඟක් අය සැලකිලිමත් වන්නේ නැහැ. ප්‍රථමාධාර කණ්ඩායමක් ගෙලන් රථයක් සහ ඒ අවශ්‍ය අවදානම් ඊඩා තිබෙනවා නම් ඒ අවට පරිසරයේ සම්පූර්ණ ආරක්ෂිත වළල්ලක් තබා ගන්න කිසි කෙනෙකුට ඇතුල් වෙන්න බැරි. ඒ වගේම කෙනෙක් ඇදගෙන වැටුනොත් හෝ ඔවුන්ගේ ජීවිත සුරක්ෂිත කරන ක්‍රමවේදයක් මෙට්ට හෝ කුමක් හෝ අතුරුලා ඔවුන්ගේ ජීවිත සුරක්ෂිත කිරීම හරිම වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ මේ හැම දෙයක් ගැන සැලකිලිමත් වන්නේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් අවුරුද්ද අනුතුලින් තොර අලුත් අවුරුද්දක් ගත කරන අපි හැම කෙනාටම හැකියාවක් ලැබේවි. විශේෂයෙන් ගිනිකිලි භාවිතයේදී කවදාකවත් අතේ තියාගෙන ගිනිකිලි පත්තු කරන්නට එපා. කුඩා දරුවන් කවදාකවත් ගිනිකිලි භාවිතා කිරීම සුදුසු වන්නේ නැහැ. වැඩුණු දරුවෙක් වුණත් ඔබ දෙමව්පියන්ගේ අධිශීලයේ යටතේ තමයි මේ ගිනිකිලි භාවිතා කිරීම සුදුසු වන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ගිනිකිලි අනතුරු මීට වසර 10 15කට එහා බැලුවොත් දවසකට 100කට වඩා වාර්තා කරපු කාලයක් අපිට තිබුණා. නමුත් වර්තමානයේදී මේ ඔබ වැනි සියලු සියලු මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම හරහා අතේ ඇඟිලි 5කටත් වඩා අඩුවෙන් තමයි අලුත් අවුරුදු වලට ගෙනකෙලි අනතුරු වාර්තා වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා තවදුරටත් සැලකිලිමත් වන්නේ නම් මේ අනතුරු ඔබට පළවා හරින්නට පුළුවන්. මෙරට ණය ප්‍රතිවගත කරණය සඳහා ස්වෛරී ණය දෙන්නන් තවමත් අවසන් තීරණයකට එළඹ නැති බව මහබැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ පවසනවා. ප්‍රතිවගත කළ යුතු විදෙස් ණය මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 7.1ක්. මැයි මාසය තුලදී චීනය, ඉන්දියාව සහ පැරිස් සමාජය ඇතුළු විදේශීය ණය හිමියන් සමග එකඟතා ඇති කර ගැනීමට සූදානම් බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. මහ බැංකු අධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියේ රොයිටර් පුවත් සේවය සමග පැවති සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින්. එළඹෙන මැයි මාසේදී විදේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයට අදාළ එකඟතාවන්ට එළඹීමට අපේක්ෂා කරන බව මහබැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ පවසනවා. චීනය, ඉන්දියාව, පැරිස් සමාජය ඇතුළු ණය හිමියන් ඊට ඇතුළත්. ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී ණය දෙන්නන් සමග මූලික වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 7.1ක ණය මුදලක් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ. මහබැංකු අධිපතිවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ රොයිටර් පුවත් සේවය සමග සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින්. ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයට අදාළ ක්‍රියාවලිය සඳහා කමිටුවක් පත් කරන්නේද නැතහොත් ද්වීප පාර්ශවික සාකච්ඡා මගින් අවසන් එකඟතාවයකට එළඹෙන්නේද යන්න පිළිබඳව අදාළ පාර්ශව අවසන් තීරණයකට එළඹෙනු ඇති බවද ඔහු පවසා තිබෙනවා. ජාත්‍යන්තර නායහිමියන් සමග ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සම්බන්ධයෙන් එකඟතාවන්ට එළඹීමට පෙර දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ අවසන් නිගමනයන්ට එළඹීමට අපේක්ෂා කරන බවද මහ බැංකු අධිපතිවරයා පෙන්වා දී තිබෙනවා. මේ අතර මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශ්‍රීහාන් සීමසිංහ වොෂින්ටනයේ පැවති G24 අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගී වුණා. මෙහි ප්‍රධාන අවධානය අවධානය යොමු ඇත්තේ අභියෝග මධ්‍යයේ තිරසාර සහ සාමූහික වර්ධනයක් සුරක්ෂිත කිරීමයි. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂකා ක්‍රිස්ටලිනා ජෝජිවා සහ මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශිහාන් සේමසිංහ අතර සාකච්ඡාවක්ද පැවැත්වුණා. ආර්ථික අර්බුදයේදී මුහුණ දෙන දුෂ්කරතා මගහරවා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට සහාය වීම සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙහිදී කෘතඥතාව පළ කළා. ලෝක බැංකුවේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂවරිය සමග සාකච්ඡාවකටද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා එක් වුණා. ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වලදී දක්වපු කැපවීම සහ සහ විනිවිධ භාවය පිළිබඳ විශාලාගේ කිරීමකට ලක් වුණා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් ලෝක බැංකුවත් ශ්‍රී ලංකාව යහපත් ආර්ථිකයක් වෙත ගමන් කිරීමට අවශ්‍ය උපරීම සහයෝගයත් ඒ සඳහා මැදිහත්වීම් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඒ යහපත් මැදිහත් කිරීම් සිදු කිරීමටත් අවශ්‍ය සහයෝගේ ලබා දෙන බව ප්‍රකාශ කර මේ අතර ඉන්දිය මුදල් අමාත්‍ය නිර්මලා සීතාරාමම් ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණය සඳහා ප්‍රංශය හා ජපානය සමග එක්වන බවට ඉන්දිය මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා. අදාළ රටවල් තුනම හෙට දිනේ මෙරට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණය සම්බන්ධයෙන් ස්ප්‍රිං සමුළුවේදී නිවේදනයක් නිකුත් කරන බවයි වාර්තා වන්නේ. මාධ්‍ය නිදහස සම්පූර්ණයෙන් නැති කිරීම සඳහා රජයේ විකාශන අධිකාරී පනත ගෙනීමට සූදානම් වන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා. රජයේ මෙම මර්ධනකාරී වැඩපිළිවෙල පරාජය කිරීමට සියලු දෙනා එක්විය යුතු බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළා. විසි හතර පෑම තුන්සේ හැට පස් දවසම මැතිවරණ පැවැත්වීම් නතර වෙන තත්ත්වයකට අද ආණ්ඩුව පත්වෙලා තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ මේ ආණ්ඩුව කුමන්ත්‍රණකාරී ලෙස මැතිවරණ සිතීම හකුලන්නට කටයුතු කරලා තිබෙනවා. විටක මුදල් ලබා දීම සඳහා බාධා පමුණුවල තවත් විටක මැතිවරණ කොමිසමේ සමාජිකින්ට තර්ජන ගර්ජන කරලා බලපෑම් කරලා විනිසුරුවන්ට අධිකරණයට අතපෝල මැදිහත් වෙලා බලපෑම් කරලා මේ හැම අතකින්ම ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ රජය මේ මැතිවරණ සිටීම හකුලන් Tamanට ජනතාවට මුහුණ දෙන්නට බැරි නිසා තවත් පැත්තකින් ජනතා මර්ධනයට මේ අය තවත් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක ත්‍රස්ස විරෝධී පනත විකාශන අධිකාරියක් නිර්මාණය කිරීමේ පනත මේ හැම පනතකින් ජනතා අයිතීන් කෙලසන එක පැත්තකින් මාධ්‍ය නිදහස සහ මුලිම විනාශ කරන්නට විකාශන අධිකාරී පනතක්ගේ. තවත් පැත්තකින් මේ රටේ ලක්ෂ දෙසේ විස්සම මේ රටේ නායකයුන් හිතු හිතු ආකාරයට ත්‍රස්තවාදීන් හැටියට සලකන්න. අනපනත් නිර්මාණය කරන. මේ වගේ භයානක තත්ත්වයක් අපේ රටේ නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ විනාශ වෙන තත්ත්වයක්, මානව අයිතිය, මූලික අයිතිය උල්ලංඝනය වෙන තත්ත්වයක්. මේකට විරුද්ධව අපි සටන් වදින්න. ජාති ආගම් කුලමල පන්ති පක්ෂ බෙහෙදෙන් තොරව පුරවැසි පරපුරත්, සිවිල් පරපුරත්, සියලුම ජන කොට්ටාසත්, සියලුම සංවිධාන එක මිටට ශක්තිමත්ව ගොනු වෙලා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ඒකාධිප ආඥාදායක ඒක පුද්ගල පාලනය පරාජය කරන්නට එකතු වෙමු කියලා යෝජනා කරන. තමන්ට විරුද්ධව තවත් නඩු හාරසිය අටක් පවතින බව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පවසනවා. ඒ පොළොන්නරුවේ පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමින්. මම සතියකට දෙසරයක් විතර ඉස්සර පොළොන්නරුව ආපු කෙනෙක්. නමුත් අපේ හාමුදුරනේ මම දැන් සතියකට දවස් තුනක්වත් උසාවි යන්නට ඕන නඩු 100 ගණක් කොටස් තියෙනවා මේ පාසු ප්‍රාර්යයේ හින්දා නඩු ඉවර වෙලා නැහැ. ඔය කෝටි 10ක් වන්දි ගෙවන්න දුන්නේ නඩු 8ක් එකට එකතු කරලා ඒකෙන් දුන්න තීන්දුවකින් තව නඩු 408ක් තිබෙනවා ඉතුරු වෙලා. ඒක නිසා මගේ පොළොන්නරුවේ ගමන් නේම මොකද හැම වෙලේම මම උසාවිය වලට නොගියත් නීතිඥ මහත්තුරුන්ට මාව ඕන වෙනවා ඒ නඩුවලට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගන්න. එම පුවතත් සමගින් අප ඔබෙන් සමුගන්නවා අපගේ උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන්. අප යළිත් හමුවන්නේ දහවල් 12ට මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති සමගින්. ඔබට සුවදායි දිනයක්.